السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة اليوم غادي نكدو بيتزا بعجينة تتجي خفيفة ورائعة في المذاق راه ما غاديش نوصف لكم راه رائع جدا آه بيتزا كاينة بجوج اشكال كاين هاد الشكل كاين الشكل الثاني آه البيتزا كتعجب الصغار والكبار رائعة جدا راه قلت لكم المذاق هائل يعني راه ما نقدوش نوصفوه ونتمنى تعجبكم كذلك غادي نوجدو كيك يومي بعصير المندلين تيجي رائع جدا وهشيش ورطب وكيف كتشوفوا معنا راه ناجح مئة بالمئة وكنتمنى انه يعجبكم كما كتشوفوا هادو هما الشيوات اللي وجدناهم والآن خليكم مع طريقة التحضير هنحتاج ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز وكوب من ماء دافئ وملعقة من السكر ونصف ملعقة ملح وغادي نمزجو هاد المكونات مزيان حتى يدوب الخميرة مع الملح ومع الماء آه، مع السكر آه، الخشن وكيف كتشوفوا معنا هكا بحال هاد الطريقه وهنا غادي نضيفو جوج ملاعق ياغورت بدون سكر وغادي نمزجو الخليط مزيان ونضيفو كأس ماء دافئ آه، مرة اخرى ومن بعد نمزجو آه، مرة اخرى آه، الخليط جيدا وهنا غادي نضيفو جوج ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وغنضيف قليل من الزعتر وهنا غادي نضيفو الماء اللي بقى لينا من الكاس الثاني وغادي نضيفو كأس دقيق ونحرك آه، الخليط جيدا حتى يمتزج كل المكونات التي وضعناها مع الدقيق كمية دقيق الفرص اللي غادي نحتاج في هذا الخليط هو ثلاثة تاع الكيسان تاع تاع الدقيق ومن بعد غادي نخلطو الدقيق الكمية تاع الدقيق اللي درنا مع الخليط باش تكون لينا عجينة رائعة وكذلك غادي نضيف كأس دقيق القمح كما غادي تشوفوا معنا في نهاية العجن وغادي نغطيوها ببلاستيك غذائي وغادي نخليوها ترتاح 15 دقيقه كيف كتشوفوا معنا مشكلناها شكلناها بكويرات غطيناها مره اخرى ودخليناها حتى آه، ارتاحت مره اخرى ومن كنشكلوها بحال الشكل اللي كتشوفوا معنا باش نحطوه وسط من الحشوه وغادي نهزو فرشيط ونستعملوها بحال هاد الطريقه في كل شكل شكلناه نعم، من نعم، العجين وكيف كتشوفوا معنا بحال هاد الطريقه هادي كنشكلوها هاد آه، الاشكال تتبان رائعه جدا في البيتزا كيف كتشوفوا معنا غادي نقادو دابا الحشوه اول حاجه غادي نقادو في الحشو الحشوه هو الصوص تاع المطيشه تنديروهم في البيتزا كي بحال هاد الطريقه اللي كتشوفوا معنا من بعد غادي نضيف الب... نضيف البصل كيف كتشوفوا معنا كنقطع قطع صغيره وشحرناه فوق البوطه وكنقادو فوق البيتزا كيف الطريقه اللي كتشوفوا معنا الآن غادي نضيفو الطون آه، على حسب كل واحد اش يبغي كاين اللي كيبغي يضيف الطون وكاين اللي ما تيبغيش ومن بعد كنديرو فلفل اخضر واحمر او اصفر وغادي نضيفو قطع الزيتون ومن بعد نضيفو الفرماج الاحمر آه، مبشور ومن طابت لينا البيتزا كانت البيتزا تجي هشيشة ورائعة جدا ونتمنى انها تعجبكم والان غادي ندوزو الكيك اليومي بنكهة عصير المندلين قلت لكم في الاول راه المذاق لا يوصف رائع جدا جدا جدا ومن بعد نخليكم مع طريقة التحضير كنستعملو جوج بيضات ومن بعد ملي درنا جوج بيضات كنستعملو سكر آه، خشن كأس من سكر خشن بعد نصف كأس من زيت المائدة ومن بعد كنحركو آه، المكونات آه، مزيان باش تندمج في خليط واحد والان غادي نضيف واحد جوج الفاني بعد غادي نحركو الخليط مزيان ونضيف كأس عصير المندالين وغادي نحركو الخليط مزيان وكيف قلت لكم الكيكار كتجي رائعه جدا ومذاق لا يوصف كامل جمالها العصير تاع المندرين بتشي واعر بزاف وهنا كنضيفو ملعقة كبيرة من الخل وكنحركو آه، الخليط ديالنا مزيان ومن بعد كنضيفو رشة ملح او كنخلطو الخليط من جديد وغادي نضيفو الدقيق آه، حسب الخليط ونجيبو المول ونكبو فيه الخليط ديالنا وندخلوه الفران وكنديروا هاد العمليه باش الكيك طلع وكيف كتشوفوا معنا آه كنزوقوا الكيك آه على حسب الرغبه يعني كل واحد كيف بغى يزوق الكيك انا زوقتها بهاد الكريم والشوكولا بيضاء قطعتها قطع صغيره والكركاع كنحطو كنشمشطفو فوق الكيك وكيجي منظر رائع جدا وانتم على حسب الاختيار تاعكم كل واحد كيفاش كيبغي وكيف كتشوفوا معنا الكيكه كتجي رائعه جدا ونخليكم مع الكيك شوفوها كي جات ولا عجبكم الفيديو ديروا لي like والاشتراك وديروا شي commentaire يكون زوين والى لقاء اخر باذن الله